nós é deve dá luz Que ela ama que nós é deve dá-lo. Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão. Depois bota a boca, ela gosta que nós é deve dá luz Que ela ama que nós deve dá-lo. Fecha a porta, apaga a luz, se concentre e senta. sentar, Fecha a porta, apaga a luz, se concentre e senta. sentar, Juro que eu tô me esforçando pra não terminar. Me degradar pra te agradar. capital